私の存在を知っている人の中にだけいるけどそれだって今こうやって喋っている私は私はそう